susah apa menentap anak pace-pace kaman Oh, desa desa selama untuk kabar. Aja baik aja. Eh, deh, deh, deh. Tapi patut jono susah aku. Garing anakku enak kena salahkan benengku susah apa miku jadi udah susah tanya pak jagi sambayan sang amala turi pangku, ini susah tak tak ada ribat di karangnya taala tabe pamupura nggak iya. nak kamu tirbalatku iya. iya. o oh, kareng kula ta'ala ngapa niya kamaya apakah niya salali gau kang ato na pitabaya kikamasya nga nakipanyata kekuasaan ta Samsul kuaseng kabu suki Antu susano siya gampa ceno. Amko niya kabarak baji lanu gappa lanu karanuanga. Lani sungkiang ko akalatnu solan nanu pahang apa matumatunna antu susa antu juako. Bilang ngeri siya gampar hatikan baji-baji ki -baji Anjo Kabaraka. Eh, Pak Samsul. Ya jaju kuno peribangnya Mansur. Eh, alhamdulillah. Jaje mangka ji. Pasajukutu ni kuara. Cipur kana pakamma. eh, kamu ko sini, sana lompo na susano. Ngapa kok? Eh, de, de, de, de. Tay pa to dyan susah ko. Nang katina ro ang pawang ko. Tiyatong ang susay ko. Tiyo pakamay samsul. Kasi ang agang ki. Susano, susaku todo. Sana susaku. Lan nasakka. Garir nga anak inakna salakkan alam pa angiran janang ero ka amole tinja pa na lapas anjo jangan tutu manggau kang sambayang go amalaka buka kantomi tena je kung gapa panulong tambah jaya je aku, ante kamma punya japa-japa ko may bala ingge pag ni sambung ceritaya iya, iya pading Terima kasih. Insya Allah. Tena tabat duku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ikat sama sih. Eh, iya. eh tahu ki mai. Tahu selalu minta si Jin ini. Mai ki mempo. Iya. Apa di nomor kabar? kabar apa aja kamarnya Pak Mansur ya Ini yeah. cari tangki dari bangian na na kulame tinro asam bayang iya yeah. na kume tinro iya yeah. tinro aku, yeah. Sikalnya cahaya ku tak bangkak hmm. hmm. nah dia sara kulangre ya, angkal langgapa kabar apa aja kabar lu nuang. jadi kamar-kamar ya, Pak Mansur yakin ya nggak iya. angkana antu lagi ke batua papasang batur karena taat. Kama toje den samsul. Riba-riba sana. lalang sambayan ku meri karena taala. Niat to papiso na ni sarea nga. Ni paurangia nga. Angkana lania ku batu. Ni ang ampa batu ne. Kabar baji kamari kau. Alhamdulillah ke babatto malinta sanna ranuna nyawaku una kulik ku babatto ni kabar bajika lebaga ku tarima batturi karenga taala ia minjo kabar sanna kabajina injo karenga taala sanna lumpono pangamasianna mereka tengasin rupa tawa nakilai ngasen ki karenga taala toba sulanta napasalama ki anjo karenga erki napa mau porang ki nampa na pasalama ki tena puku itu nupa uwa maka kulleja anggap pangamasea batur Allah Ta'ala mana tena pa amalak bajiku iya minjo nama sabaji nakarenga Ta'ala marikatte mana pole dorakam ki Maria Mana boleh salah pangki mereka jenganga Mana boleh salah oloang ki. Mingkatuli nakamasianta. Injo pangamasianna napasarengi marikate tiai landri jaina pahala ni gaukang. Tetol landri baji na panggaukan tak maria. Nia carita ero sangkama lalang rekita matangka saka. ngeri baji-baji. Naku pacari tangko. Nia seri mangge, niari nur dimbaso. Na nia anakna, rua buratne. Anak bunga saka, niari juma. Labi ni ngangi, na anak bungkoa lan ditutui ri agamanya. Anak bungkoa nyaringi rabai. Kutu si kede. Siagan sarro ni cerita kodi ritaua. Ia ya, mana kesempatan baji napas hariang karena Allah Ta'ala teh Aku leku kubabatuan si parua. Angkana sana ku kamasianu lalan riatingku. Siapa hari lo ribu kuanganna. Batu mi mari manggena anjo anak bungkoa. Ampalaki warisanna batu manggena. Teta, ero kak lampa, kisah remek warisanku, kama-kama memang aneh. Apa? Apa nukana si lalon naramai? Nuka lupai mana? Apa lihat baku kupawang kau? Ante kama na panggainku mahiri kau. Si kama monjo teta, teme kejar dulu cari tata. Kalau lompo toma, ero tomo usah kale-kale. Kalik bakanna ni sare mira bayri tawana. njo tawana warisan warisanna batu rimanggena nampa aklampa ambukoi ballana ni ciniki miri mangena aklampana mo ambukoi ballana anjo manggena, sanna pacce na nyawana anciniki kianjo anak nakamasena akboko lampana ambukoi balakna batu mirabai trikota lompoa belaya batturi kampona anjoreng asigapa misiagan jai anak-anak bana, teno mo tapuna napak laboang nabalanja tojen duitna aranu-ranu atojeng anginum balot siagan bir si panginungan siagang agang aganna, sanggena nasaring kalek bakana cappu mi doyetna min kanjo manggena rabai tuli paccena nyawana an nawa nawanawa anakna tena mo pattujunna ang andre at tayang amami nagaukan tuli na ripalada nga tayangin pamuteran na irabay nga paare men yanakku kodong apa are mun apa are di kampung atau maka lakulai jana siji ini tenamu mati ni kalau saya ingin rabai Tantu nakasih yang bajin mantan tanah kutai. Mengapa nak panggil dulu anak abu kolam panah? Kikalu pelalu mi anjana kamaya. Majikan mama Andre. Tena nasallo caputta basikali mi duit narabai. Napakamma panggaukanna. Tena mo pamangyanna nabalukan mi motorna. Ia minjau kelabusang anggaran niaka di ia. Pila susah mi talasana. Tena mau apa-apa. Lana pabali rikanre. Tena nasallo terpasami mange jari pakai re loro. Mingka tena tong apa-apa nagappa. Lan cipurut duduna mo apakaramulami andrapung kandre nia kata bene. Lalandri pemantangan loroa ribiring aganga. Nampa maanne angu rangi. salek bakmi kupakapace nyawana tetaku. Lama te cipur ka anne andrin ni mae. Ribalana tetaku niasari batangku. Siagan nia kandre akla bilabi erokka ammotere maeri tettaku nampaku kana ri ia tetta poranga doraka ma rikatte siagan doraka ma ri Allah Ta'ala tena mo kusiratang ajari anatta kitarima ma ammotere mannamu ajari pajama nampa ambangun rabai apparuru ero ammotere mangiri ballana Batu belenji nani cini mo rabai rimanggena Kam aku cini anakku ni mai salo amo ku tayang salo amo ku ku kang hei ikau jen rabai Oh, kodong anakku kodong. kana bara mate eh, bako. kana bara talas cini kabaki. Tetap kipamuporanga doraka marikate sagan doraka mari Allah taala te nama kusirata anjari anatta kita rima mapoleng manamu anjari pajamata te nang apa apa na kupamuporang kuntu sanak ku kamasian Sana mau mau teri meri balak hei dia teri balak kini saya ini dia kabat tu, anakku ramai. rabai tetereko angin naik sampai cari cari tangka saka siaga enggak gaya apa saja dia ko jekne nak jekne lek baki asuro patala ko kandre kadukan nyamanga ah, ya sinampe la sua suarki ranu ranu apala sukru mair karena taala nah sabaan anakku leban tapela namu terpoleang sanrapan tau mate mi natala sapoleang Jadi kula jin terima mau rabai terima ngena mana leban apa kasiri, eh deh deh deh de tasipato Alhamdulillah syukur majai mari karena Allah Ta'ala siagan terima kasih mari katengasing ya mangka makinnya sere amempo eruki apala syukur landri ane anaka siapa salona lampana kukana barat talamuterami kukana barat mati mika para parasangan natawa minta alhamdulillah niat mangka minne motre dari ia minjo ni pala syukur mari karena Allah taala nani ane pangamasya mari karena Allah taala taala ya baji ki tunda ni kamak kamasya mo ni kapala syukur ki rolo mari karena Allah taala Alhamdulillah. Aki eh. eh? singki jama-jama bismillah Apanya? Kenapa harus rekam kamar bala? Iya. Iya, iya, ya. Apa nak tahu? Ya, ya Ini yang tairat. tuh, suara-suara. Suara-suara suasura mito irat ya, pala syukur. Tentu jain tu barang-barang nerang rawai kamu? Tena, sanak kamu masih na. Tena apa-apa nerang, tena ruana bajunna, ilalan batang kalenna kekek kekek nih boleh. masan nak rantasan ni sini apa kasiri surko na irang muter Kamu ini batay tatata? lima tuloy maplangir. lima nurukir kate kamu ini 14 nak ke? tu tua angga kon sembayanga ah. segam pasurun agama iya mingka tinale baka pak tiba nuran nuang, kamai ne lompona nampak mau teren anjo anak ning kamasanta apa suruh ah? apa capu ka barang-barang apa kasir ke keluarga kamu ini ke gua untuk kalian nah ane tina nanta marek kelaku. ane tina nadele cuma oh, rangi kon. Nah. tena padupahangi Ya kanu kalupai ini angka nasi kontu apa apangku tandriku kamarsianu lebak biku pasarian mairi kau Pak ruah kamu aja tenan apa jitenana panupahangi nukana ka landrinya na gau baji nu nanu sirata anggap apa pengamasian Si kontu sikontu tojenna kamane landri anne nak manggenu jari ku usaha kami ku pak buti angkana makna saku kamaseang kau Pak ruah tena kau ku pasti marah marahin nanti aku salah paham gasing kanukana aku kamaseang kau niat nah gauk baji batu baturi ke bawang teh aku pasangkan kamai anjoni kane apa nih pasti bala balasa angkan aku kamasian ko landri ero naku balasa pangamasian nu teh aku pasangkan kamai anjoni kane ya balu alukan angkana iya panaku sare ko landri amale ko siratan na musti rami pak main nu musti apalah syukur ko nasaba anjuan andi nu rapan tole bawa tapela nania amumba poleang sang kamatole ba mumate natala sa puleang. Urangi ko. Mingka, pila birsi di juma. Tayrokay ang pamuporangi rabay andi na. Tampoy, landri na kana tau alin, tau baji ateka, tau tutur ya gamaya, tau manuruki ri tau toa. landrika mana takkuleami na cini siaga na pahang ante kam malumpona pangamasyanna manggena rikalenna mingkamanna nakamma tuli tanah pangamasyanna manggena mairke nang tena tapu na pangamasyanna siagan tena natayam pak balasa sayanna katena nairo apala poporo juma mairi Allah Ta'ala. Solana kuleni pamoporang, siagang anarima pangamaseyang baturi Allah Ta'ala. Sangkama nagapaya sarebatanna. Antegama manjo batena, anjo manggia, angkamaseyang nyo ruwaya anak. Kamatom minjo batena karenga Ta'ala, angkamisang ngaseng kikaten di rupa tawa. Anjo karenga Ta'ala, Iyami kami nang adele, kami nang makuasa. Tena sikali na kilay na niya, yari ka nigaw kang judo sa iya. Katero batawa samsul, dora ka ngasin maki. Anjo pagaw kang bajita, tena na kule anjari pabayar. Yari ka panang kasih mari dosa-dosata. Mana pole narelakang Nabi Ibrahim anjo anana anjari korban pasare mairi Allah Ta'ala mingka nasambeya Allah Ta'ala anjo anana. Lalangkam mana minjo nanapak nyata mo korban labi ranganga siagang labi sukuka ka. Ia mintu kasalamakanga untuk si kontu rupa tawa. Na ia minne nagaukanga Isa Almasih lalandri kita injili matangka saka nakana isa almasi inak kemioloang siagang katojengang kamaya tompa katalasa tena man nasitau aku letak rapi mairi manggia ia mintu Allah Ta'ala puna tena nangolor nakke inai-nai batu mairi na Allah Ta'ala teteri korbang kalena isa almasi leba minapau Allah Ta'ala angkana. Tena nalani sorombokoi siagang lani pemoporangi sikontu dosana. Jari nakke, aku leton jamu motor mari kerana Ta'ala. Anak pemoporangi dosa-dosa aku. Eh, Tapi patut syukurku. Iyo, kamakamman ne, natayang ngaseng ki karena Ta'ala. Sanrapang anjo ana ni tainga motor di manggena lalan dicari taberu langir ka sumpai landri ka mana minjo mai maki ki para toba ki boko ngaseng injo dosa-dosa iya na ni tarima korban kalena isalmase untuk asing iya minjo korban na isalmase antangka senjodo sata amberuin juta lasata na kisalama lalang kamana minjo di pakasana minyawana kareng taala la ni pakabella maki baturi apa kamallaka at tantumi ni pamupurana sikontu dosa dosata at tantu tomi salamatta tolonga nutambayanga nupakasingara kairu ka apilajara amaca kitab kairu ku tambay pengisanganku